έπεσε. Κουμπάρε θα πες. Δεν το προλαβάτησε κουμπάρε. Όχ, όχ, όχ, όχ. Όχ, όχ, όχ, όχ. Έπεσε, έπεσε, έπεσε. Όχ, παιδιά. Όχ, και φωτιά. Όχ, Παναγία μου. Παναγία.